નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયો પૂરો જોજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો મિત્રો હાલ દિવસે ને દિવસે દસ હજાર મણની આવક વધી જાય છે ને આજે રાજ્યભરમાં થઈને એક પોઈન્ટ પચીસ લાખ મણની આવક સામે ભાવમાં પણ મણે પાંચથી લઈને દસ રૂપિયાનો મામૂલી સુધારો જોવા મળ્યો હતો કપાસના ખેડૂતો ભાવથી ભારે નિરાશ છે એટલે હાલ થાકી વેસી રહ્યા છે ને હજી ઘણા ખેડૂતો સત્તરસો કે અઢારસોની રાહે પણ બેઠા છે પણ સતત રૂનું બજાર ઘટી રહ્યું છે તે ઉપરાંત આજે કપાસિયા અને કપાસિયા તેલની આયાત થતા પંદરથી વીસ રૂપિયા નરમ હતા ને જો ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસો પચાસથી સોળસો ચાલીસ સુધીના બોલાતા ને ગામડે બેઠા પંદરસો વીસથી પંદરસો પંચોતેરના સાટા થઈ રહ્યા હતા ઋહના ભાવમાં સતત ઘસારો થઈ રહ્યો છે આજે ખાંડીએ સો રૂપિયા ઘટી સાઠ હજાર સાતસો બોલાતા ને ગુજરાતમાં સત્રી હજાર ગાંસડી અને દેશભરમાં એંશીથી નેવ હજાર ગાંસડીની આવક આવક હતી યાન મિલો સ્ટોક કરી રહી છે પરંતુ સામે માલ મળતો નથી હાલ આજે એમસીએક્સમાં સોનો સુધારો હતો અને ન્યુયોર્ક કોટન વાયદામાં એક સેન્ટ વધી ઓગણએંસી પોઈન્ટ પચીસ સેન્ટની સપાટીએ ચાલી રહ્યો હતો ને કપાસિયામાં છસોથી છસો પંદર તેમજ કપાસિયા ખોળની અંદર તેરસો સાહીઠથી ચૌદસો પાસઠની વચ્ચે ભાવ બોલાતા હતા તો ચાલો જાણી લે હાલ વિવિધ પીઠાઓની અંદર કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે રાજકોટ ચૌદસો સિત્તેરથી સોળસો અડતાલીસ અમરેલી અગિયારસો પચીસથી સોળસો પાંચ સાવરકુંડલા તેરસોથી પંદરસો એકાણું જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને દસ રૂપિયા બોટાદ ચૌદસો નેવથી સોળસો ને તેત્રીસ ગોંડલ એક હજાર એકથી સોળસો ને અગિયાર કાલાવાડ પંદરસોથી સોળસો ને આઠ જામજોધપુર ચૌદસો પચીસથી સોળસો એકતાલીસ રૂપિયા ભાવનગર બારસો અડસઠથી પંદરસો પંચ્યાસી બાબરા ચૌદસો નેવથી સોળસો છત્રીસ જેતપુર તેરસો પચાસથી સોળસો વાંકાનેર તેરસોથી સોળસો રૂપિયા મોરબી ચૌદસો સાહીઠથી પંદરસો અઠ્યાસી રાજુલા બારસોથી પંદરસો ને પંચોતેર હળવદ તેરસો પચાસથી પંદરસો ને સાઠ તળાજા બારસોથી પંદરસો ને ત્રેપન રૂપિયા બગસરા તેરસોથી સોળસો ધોરાજી બારસો સત્રીસથી સોળસો વીસ ચૌદસો છેતાલીસથી પંદરસો પંચોતેર ભેંસળ ચૌદસોથી સોળસો ને સ રૂપિયા ધારી પંદરસો વીસથી પંદરસો ને નેવ લાલપુર બારસો પંચ્યાસીથી પંદરસો એક્યાસી ખંભાળિયા ચૌદસો પચાસથી પંદરસો એકોતેર હારીજ તેરસો પચાસથી પંદરસો એકાવન વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને બે વિજાપુર પંદરસો પચીસથી સોળસો ને બાર કુકરવાડા તેરસોથી પંદરસો ને એક્યાસી ગોજારિયા પંદરસોથી પંદરસો ને સિત્તેર રૂપિયા થરા પંદરસો વીસથી પંદરસો નેવ માણસા બારસોથી પંદરસો ને સત્યાસી કડી તેરસો સિત્તેરથી પંદરસો ચોર્યાસી પાટણ બારસોથી સોળસો ને સાત રૂપિયા સિદ્ધપુર ચૌદસોથી સોળસો ગઢડા ચૌદસો પંચોતેરથી પંદરસો ને નેવ ઢસા ચૌદસો પચાસથી પંદરસો ને પિસ્તાલીસ ધંધુકા તેરસો સાઠથી સોળસો ને ઓગણત્રીસ રૂપિયા ધાંગધ્રા બારસો પચાસથી પંદરસો પિસ્તાલીસ અંજાર ચૌદસોથી પંદરસો સિત્તેર વડાલી તે પંદરસો ત્રીસથી સોળસો પચીસ હરસોળ પંદર